Привет, меня зовут Рина, добро пожаловать на мой канал. Если вам интересны кое-какие факты о тайцах и тайской жизни, то это видео для вас. Могу поспорить о том, что, будучи в Таиланде, вы хотя бы раз слышали фразу «Hey you» из уст тайцев. Эй, you! Текси, текси! Любой русскоязычный человек переведет эту фразу как «Эй, ты!» Да что ж там русскоязычный, любой англоязычный человек переведет ее как «Эй, ты!» Да, впрочем, все переводят эту фразу как «Эй, ты!» Что звучит довольно грубо. Незнакомый вам человек обращается к вам «Эй, ты!» Так могут к вам обращаться не только таксисты, но и бэлбои, люди в магазинах, либо другой тайский народ. И поверьте мне, они совершенно не хотят показаться грубыми и сказать вам «Эй, ты!». В чем же дело? В тайском языке есть слово «кун», которое переводится как «вы», «уважаемый», «уважаемая», «госпожа», «господин». С помощью этого слова также обращаются к незнакомым людям. Тайцы добавляют слово «кхун» перед именем мужчины либо женщины. Например, меня называют «кхун Рина», Дело в том, что все эти люди знают английский не настолько хорошо, как вы. Поэтому фразу "Кун", то есть «уважаемый» или «вы», они переводят как «you». И когда от тайцев вы слышите фразу «hey you», на самом деле они имеют в виду «Hey, уважаемый, послушайте, пожалуйста!» И теперь вы знаете, что когда тайцы говорят фразу «Hey you», они не имеют в виду ничего плохого. А мы с вами увидимся в новом видео. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой веб-сайт, Пока-пока!